今に前みがって長くなっていった覚え出して笑ったの久しぶりだっな心の底が軽くなった帰りたくない されたくて夢中で背伸びしてたけど冷 逆に不安よ直接何を話すのか言葉がわからない離れ離れになるなら一人ぼっちでいれるよ究極の選択だけは絶対したくない Seven. America.